adeiledd electronig yr atom. Dwi wedi esbonio bod electronau yn orbit y niwclews mewn atom. Hefyd dwi wedi dangos lluniau o atomau sydd ag electronau mewn hainau fel hyn. Hyn ydy model Bohr yr atom, a enwyd ar ôl y ffisegydd Niels Bohr. Model eitha syml ydy model Bohr yr atom. Serch hynny, gellir esbonio llawer o briodweddau'r atom trwy ddefnyddio. Dyma nodweddion penna y model Bohr. Mae'r haenau yma yn cael eu hadnabod fel orbitau neu blisg. Ni all y blisg fod unrhyw maint. Maen nhw'n benodol ac yn sefydlog. Mae gyda phob plisgyn prif rif cwantum eu hunan i ddisgrifio fe. Un ydy prif rif cwantum y plisgyn agosaf at y niwclews, dau ydy rhif y plisgyn nesaf ac yn y blaen. Mae'r rhif yma yn cynrychioli egni cyflawn y plisgyn. Felly, mae gyda fflisg pell o'r niwclews mwy o egni o'i cymharu i'r rheini sydd yn agosach. Er mwyn i electron neidio o un clisgen i un arall, mae rhaid i'r electron ennill egni. Mae rhaid i'r egni fod yn hafal yn union i'r gwahaniaeth egni rhwng y ddau plisgen. I'r gwrthwyneb, mae electron yn rhyddhau egni pan mae'n gollwng o un plisgen i un arall, ac eto mae egni o rhyddheir yn cyfatar i'r gwahaniaeth egni rhwng y plisg. Mae cyfyngiad i'r nifer electronau gall plisg cynnwys. Yn y plisgyn cyntaf, dau electron ydy'r cyfyngiad. Yn yr ail, 8 ydy'r cyfyngiad. Mae 18 yn y trydydd. Mae'r ynfed plisgyn yn gallu cynnwys 2 lluosia yn wedi ei sgwario electron. Felly, yn y pedwerydd plisgyn, mae 2 lliosia 4 wedi ei sgwario sydd yn hafal i 32 electron. Mae'r electronau yn llenwi'r plisg o'r gwaelod i fyny. A fi troi y deiledd electronig yr atomau cynnar er mwyn egluro. Cofiwch fod y nifer protonau yw cael o'r rhif atomig, a bod hynny yn hafal i'r nifer electronau mewn atom diwefr. Mae un electron yn yr hydrogen a dau yn yr helium, Felly mae'r plisgyn cyntaf yn cael ei llenwi gyda helium. Mae'r ail plisgyn yn cael ei lenwi yn raddol wrth fynd o'r elfen lithium union. Dyma nodiant yr adeiledd electronig sydd yn dangos y nifer electronau yn y plisg. Er enghraifft, 2.1 ydy adeiledd electronig yr atom lithium, gan fod na ddau electron yn y plisgyn cyntaf ac un yn yr ail. Dyma ffwrdd arall o ddangos yr adeiledd electronig. Mae'r ffwrdd hyn yn defnyddio symbol yr elfen sydd â phlisg llawn i gynrychioli rhan o'r adeiledd. Nodi'r 2.1 fel helium.1 trwy'r nodiant hyn.